Kot Kiciuś bawi się zabawką. Kiciusia wzięliśmy ze schroniska. Niestety jest bardzo chory, ma dwie choroby, kocią białaczkę oraz wirusowe zapalenie otrzewnej.